Jau vesela guba ko. O, o, o, neuzkāp, o, stop! Tu kabačos uzkāpi. ir amaranti. Šitie ir lini. Tie vēl nav gatavi. Tiem bumbuļi vēl nav brūnām sēklām. Mm. Mm -mm. Tie ir brūnāki arī nav. Jau brūnoties cēkliņas, sēkliņas. Reāli brūnajās bumbās. Nekur ir bazilika. Un šitā ir citrona bazilika. Vah, cik stipra. Oh. Ļoti stipra. Smaržīga. Un šitas ir rozmarīns. Un tās ir dēlītas. Dēlītas pat sākušas dzeltēt. Te Briseles kāpos viss lakstos aizgājuši. Jā. Nekā tur nav no tiem dārziņiem. Nu, brokoļus mēs jau novācām. O, šit tie te man vēl ir, kas tas iebija? Tā, kā šo petersīļu vai selerijas, kas tie ir? Jā. selerijas it kā uzlabojot vīriešu potenci. Bet šitie, man liekas, Viņš izteica Idonijas. Tās nemaz nevajag izpļaut, viņas ražo lieliski tāpat. Paskaties, kā paugīšiem. Un tie būs oktobrī dzeltani. Un tad tā zāle viss būs jau sakritusi. Un būs feina baiga. Tur tālāk man ir gladiolas. Jā, gladiolas nevar redzēt, vai ne? Nezied ne mums te nekādas. Tas ir tās aulas, vai arī tā ir galā tur. Quoi Il a ça aussi des četri galā. Jā. Kaut kā tā. Es nesapratu, ko teici. Taļa galā. Pagaidām, pēc tam dosim augšā, jā. Galā, kas ir galā? Šitos te. Ir tie zāli arī klāti balzā. Ā, nu jā, daigais. Maisījums. Jā. Reku, gladiols, paskaties apla. Reku, oranžas ir. Pirmā nosaukums nebūs ar dēļiem ārtais lauks. <laughs> Ar diegiem ārtais lauz? Nu. Ar kādiem diegiem? Nu, ar tādiem. Instruments ir tāds, kā, zini, kā no sērijas ar diegiem. <laughs> Nav aršana. Mm, bet līkums bija pareizais šitā izkaptīt? Nu, nē, nu, protams, tad viss ir jāpārtaisa. Tas ir pusdienas darbs, un kamēr sagatavošu. Sagatavoties šķeri vajag. Nu, tikai izkāpi no gultas, jā, un iekāpi ķībās un aiziet pļautā. Mm -hmm. Gatavi, Eju, re, kur ir skaistā, skaistā izskata. Skaistā gladiola. Gladiola. Un skaistie pļāvējiņi. Nu, beidz, beidz, beidz. lai, lai, bet puķītēm var atstāj. Nu. Tā. <laughs> ne, to gan nedari. Nē, esi pamodusies jāiet. Eju, pasties kādu divmetrīgi dzeltenu ziedi. <laughs> Šī tādas es nebiju redzējis. Tie tie labie ziedi. Divu metru garumā. Un te būs pirtiņa. Pamatē ir. Un tur mums ir dievnīca, kur mēs sadarinājām Jāni ar Ievu divas dienas apakaļ. Par to ir arī dokumentālie kadri. Sekojiet izumu godamam Latviešu biedrības vilas mūžā.